Vai jums kādreiz ir šī sajūta, ka tev kaut kas vienkārši ir jāizdara? Tu piecelies tik agri, lai cik agri tas būtu, lai spētu apskatīt pasauli no rīta, cik klusa un mierīga ir viņa. Jā, tāda sajūta bija man. Varu sestdien es piecelsiešos no rīta, lai apskatītu šo pasauli. precīzāk stēmēs saulēt, jo arī ar tā parādīšanos tu redzi, kā pasauli mūžs, kā mašīnas parādās, aizvien vairāk cilvēks sāk doties apkārt. Iesaka izmēģināt kaut ko šādu, tu nenožēlosi.